video truk, video mobil truk, mobil truk, truk tangki, mobil truk Hino, video mobil Pajero, mobil truk Fuso, mobil truk tangki Pertamina.